तो नमस्कार मित्रों लवली आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इसी बार अगर आपको वीडियो पसंद आया तो तो बोल रहा हूँ मैं तो, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना अपनी लूट हो गई है पूरी और अपन ढूंढ रहा है अभी बंदों को तो बंदे कहाँ पर है आप उनको मालूम है आप उन लोग को ढूंढ रहा है पर जब भी मिलेंगे तो चुन चुन के मारेंगे भाई लोग ऐसा अपन बोलता ही करके दिखाएगा इस वीडियो में साला बहुत दिनों में आप उनका वीडियो अच्छे चल अच्छे नहीं हो रहे क्यों नहीं हो रहे हैं अपन को मालूम है चलो मेरी गिट मेरी गई आप लोग ऊपर जाएगा ऊपर से ढूंढेंगे भोसड़ी वाले हैं या नहीं आप उनका टीम में कब से बात कर रहा हूँ भोसड़ी वाले बोल रहे हैं ये दाप तो बंदा पर यहाँ पर भोसड़ी वाले आप आ गया रिवाई पॉइंट पे जा रहा हूँ रिवाई पॉइंट पे भोसड़ी वाला रिवाई देखो मैंने बोला था भोसड़ी वाला आके लाए रिवाई पॉइंट पे जा रहा था माधव चौथ साले भोसड़ी वाले ऐसे तो नहीं होता भाई तू भाग जाएगा अपने बंदों को बचाएगा हाँ, ऐसे थोड़ी होता है यार अब उनका प्लेयर तो कहा घूम रहा है मेरे को पता नहीं आजू बाजू का परिवार साला बोल ही नहीं रहा मैं कब से उससे बात कर रहा हूँ साला पर मेरे से बात ही नहीं कर रहा भोसड़ी वाला उससे मेरे गालियाँ भी दी पर माधुर चुप मेरे को बात ही नहीं कर रहा भोसड़ी वाला साला बहुत हरा भी है ये देखो लूट कर रहा है फोकट की लूट कर भोसड़ी वाले तो फोकट की ड्राइवर लेके मिले बहुत अच्छा हुआ अब तो आप उनका वीडियो बहुत अच्छा होगा मेरे को भाई आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना यार आप उनके फॉलोअर्स क्या बोलते हैं फॉलोअर्स नहीं सब्सक्राइबर है बहुत कम और वॉच टाइम भी नहीं हुआ है पूरा अगर आप ऐसे ही वो वीडियो अपनी देखना चाहते हो अगर आप पूरी देखो और आपको ऐसी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना क्योंकि इसके बाद में आपके साथ लाइव भी आ सकूंगा और अच्छी वीडियो बनाकर आपको एंटरटेन कर सकूंगा तो इस बात पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों चलो अपन पीक की ओर जाएंगे अभी पीक की ओर बंदे तो यहाँ पर नहीं है पर अपन चलेंगे पीक की ओर भाई यहाँ पर कोई बंदे नहीं है भाई अपन को ज़्यादा कुछ बंदे नहीं मिल रहे तो अपन वीडियो को बीच बीच में कट कर रहे हैं क्योंकि आप ना हो बोर इसलिए ज़्यादा कोई बात नहीं बस आप बोर ना हो चलो पीक की ओर चलेंगे चलेंगे अपन की और को मिला तो देखे ये माधव चुद आप उनका दिन बहुत चल रहा है खराब और आप उनकी वीडियो भी नहीं हो रही है कोई वायरल यूट्यूब या प्लीज आप उनकी वीडियो वायरल करो और जो भी बंदा आप उनकी वीडियो देख रहा है ना उसे पूरा देखो यार पूरा क्योंकि अपन चाहता है कि आप उनका वीडियो वायरल हो और मैं इससे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ ऐसा मेरे को लगता है फिर नीचे नीचे नीचे भोसरी वाला कोई तो रिवाइवर दे रहा है रिवाइव दे रहा है भोसरी वाले ये क्या आला दिन का जी घिस रहा है भोसरी वाला ताजमहल है गए यहाँ पर फिर आप जाएंगे भोसरी वाला जिन घिस रहा है अपने बंदों को बुला रहा है अलादीन कहा बोलते हैं उसको जिन जिन को बुला रहा है वो डिब्बा घिस के मर जा मर जा गांडो कितनी गोलियां खाएगा भोसरी वाला मेरे हाथ से कोई बंदा मरता ही नहीं मरता तो छोट साला गांडू बहुत दिन हो गया माधर चौध तो आपको अच्छा लगा वीडियो ग्लू लगा वीडियो कितनी सिक्योरिटी की है भोसरी वाले तेरे को लगा तू बच जाएगा पर नहीं ऐसा नहीं होगा माधर चौध मार दिया भोसरी वाले ने गोली मारी और थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता तो सीधा हेड लग जाता और भोसरी वाला अपना पार्टनर गया गया माधव चौध मर गया और भोसरी वाला मर गया ऐसा कुत्ता है भोसरी वाले को बोल रहा था बात कर बात कर बात ही नहीं कर रहा था माधव चौथ क्या करो फिर आपको भी करना पड़ा माइक को ये देखो ये देखो दूसरे वाला मेरे को मार रहा है इसका बाद में ऊपर से नीचे कूदा वहाँ पर गांडो मेरे को मार रहा है दोनों आवे एक साथ ही भूसरे लो हो गए खच्चर गांड मस्ती तुमको बहुत चली है गाड़ गाड़ में उंगली करने की आदत हो गई ना तुम भी क्या करोगे आदत बुरी आदत होती है आदत बुरा नशा होता है इसके इससे बहुत बहुत बहुत मतलब क्या होता है गांड लग जाती है भोसरी वालों इसका बंदा ढूंढना आपको कोई लाभ भोसरी वाले लोग तो कर ले पूरी माधव चंद मेरे को मारने आया सीधा मेरी ओर आ रहा है उधर का भाग रहा है भोसरी वाले भाग रहा भाग रहा भाग रहा मोहतुक चूस सारा भाग रहा है भोसरी चलो कोई बात नहीं आप इसका पीछा करके मारेंगे चुके हेलो पीछा करेंगे आप इसका माधव चलो पीछा करेंगे उसको पीछा उसको ढूंढ के मारेंगे भोसरी वाले को अपन ढूंढ मारेंगे गांड में गोली मारूंगा नहीं सीधे भोसरी वाले सीधे पाप देश लगा कहाँ पर है भाई तो जा तू जा ड्रॉप के पास जा वाले ड्रॉप के पास जा तू काल मस्ती चढ़िए ना तेरे को चुपचाप भाग जाने दूर जाके अपने क्या बोलते बंदे को रिवाइव देने का पर नहीं नहीं जानता तुमको नहीं जानता रोजी वाले ये सब और पीछे दो बंदे माथुर चले भोसरी वाले जल्दी से यहाँ से भाग लेते हैं अपन क्योंकि अपन लोग आदमी है अपन नहीं मार सकता किसी को और पीछे अपन के दो आदमी भोसरी वाले साला लूट लो ग्लोबल मेरा भोसड़ी मातुर भोसड़ी वाले क्या पीछे दोनों गाड़ी पे आ गए मातुर क्यों से ग्लो लगाओ अच्छा मैं पहली बार मेरा ग्लोअर अच्छा आ गया पहली बार मेरे को ग्लोअर डालना नहीं आता भाई लोग पहली बार बॉम्ब फेंक रहा गान में डाल मेरा बॉम्ब तू भोसड़ी ओ भाई बच गया मैं ग्लोअर में लगा था ना गान में फट जाता मेरे बम भोसड़ी वाले ऊपर से और बोले आ गए मादर सब बंदे वाले ऐसा तो नहीं होता मेरे भाई हाँ ऐसा थोड़ी होता है मारते मारते तो पीछे से मार रहे मेरे को पीछे से डर लग रहा है वाले ऊपर देखो फायरिंग कर रहे तो चोट मेरा किल चुरा लिया वालों ने चुतिया दिएगा तुम यार इतनी मेहनत करने के बाद तू किल चुरा लिया भोसरी वालों हाँ ऐसा थोड़ी होता है माधर चोट से कान इन सब किन नहीं चुराना है किसी का ऐसे बुरा लगता है भोसड़ी वाले बुरा लगता है मैं नहीं चुनूंगा ऊपर वाले को मार दो मेरे को बहुत डर लग रहा है मुझे क्या करना है क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा और भोसड़ी वाले सब बंदे ऊपर खड़े हैं तीन चार बंदे एक दूसरे के गांड पे गोली गई बाजू को एक वाले घर में घर के अंदर लोड़ू साले चलो भागोगे भागोगे फायर मत कर मादर चुदी इसको मारूंगा मैं इसे मार रही के ही जाऊंगा भोसले वाले में चुपचाप भाग रहा था कान पे गोली मारने की कोशिश कर रहा मादर चल तू बहुत तो हो गया तुम्हारा न कर वो दो तो रुक जा कान इंसान है लड्डे में आ गया था भोसले ने कैसा लगा बेटे गाल पे सीधा गाल पे नहीं हेड पे मारा है माधव चुस्साल भोसले वाले से मेरे मेरे को मार रहा था भोसरी वाले भाग रहा था मैं चुपचाप क्यों छेड़ा क्यों तूने भोसरी वाले छेड़ा क्यों तूने भोसरी को छेड़ा भोस पे आ रहे माँ पीछे से आ गए मम्मी को किसने मारा पीछे पैन पे लगी बजे हाँ, डंडे पे लगे आप उनको गोली में बजे भोसरी वाले पीछे से स्नाइपर चला यार भूसे वाला कोई दिख जा मेरे को तू गांडो इंसान मेरे को दिख दिख जा यार दिख जा तेरे गांड पे गोली मारूंगा मैं माधव चो साले पीछे से मारते हैं भोसरी वाले पीछे से कौन पे चला रहा है बहुत शरीर आप लोग को बोर लग रहा है डर बहुत बहुत मतलब क्या बोलते हो बहुत डर डर लग रहा है मेरे को मेरी कान फट रही है कान अपने पास नहीं है ग्लोअर आप अपने के सब पट पट गई है मतलब क्या बोलते हो उसको सारे पट गई है आप उनके मादर चौध साल अपने मुंह से बहुत गालियां निकल रही है पर कोई बात नहीं बंदा बंदा बंदा दो के मादर छुप सले भूसरी में गोली चला दी कि अच्छा वो मेरे को लगा नहीं नहीं तो आप उनका काम हो जाता यहीं पर खत्म और आप चलते सीधा स्वर्ग में सर्दी में ले जाते भोसरी वाले इतने किल करने के बाद कोई सर्दी में जाता कोई नर्क में जाता भोसरी वाले कौन ये स्नाइपर वाले मेरे को दिख जाए ना इसकी गन मार लेता हूँ यहाँ अभी इसका माधर चुप मेरे को कितनी बार बोली हमारे उसने दो बार मेरे को स्नाइपर से शॉट मारा है भोसरी वाला बहुत गलत कर रहा है वो आदमी तो कोई बात नहीं चलो कर ले दो को तो। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा आपको मर जाएगा पर नहीं आपको तो मरना नहीं आपको ग्लोर लगेगा ग्लोर लूटेगा देखेंगे इसमें ग्लोर है या नहीं माधर चौथ तो क्या फायदा क्या हुआ रहा आपको एक ग्लोर मिला एक वेस्ट करने के बाद इसका उपयोग क्या है दूसरे बार मेरे को बताओ है भाई लोग आपको आपको ये वीडियो पसंद आया ना आपको जरूर मेरे को करना है लाइक और सब्सक्राइब यार आप उनके ज़्यादा नहीं है सब्सक्राइबर इसलिए आप बार बार आपको बोल रहा है कि मेरे को करो तुम सब्सक्राइब ऊपर बंदा है भोसरी वाले फाइट चल रही लो लो चुरा लिए किल किल चुरा लिया वैसे किल चुरा लेके बात नहीं क्योंकि पीछे पहले ऊपर फाइट चल रही थी ऊपर आप मजे लेने की सोच रहा था पर वैसा वाले आगे बंदा आगे बंदा भोसरी वाला आगे आगे पीछे देखना भोसरी की गोलियां चल रही और तो भागे भागे भागे भाग भाग भाग भाग ही जा रहा है नहीं हो गए खर्चे इससे तो नहीं होता भाई आप जाके आप बचे सिर्फ दो बंदे और आगे आप उनका वो स्नाइपर वाला भोसरे वाला मारे ही जा रहा था आप उनको गांध पे गोली आपने और आप उसे नहीं छोड़ेगा माधव चंद मेरे को गोलियां मारेगा आप उनको आप भैया करना है भाई लोग कुछ भी करके भुया करना है अगर मैंने भुया किया ना भाई लोग मैं पहले बता रहा हूँ अगर मैंने भुया किया तो आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब मेरे को सब्सक्राइब चलो हुक्म लगाएंगे कहाँ पर है कहाँ पर बंदे का ये निकला ड्रॉप के पास से निकला ड्रॉप के पास से भोसरी वाली लग गया लग गया लग गया यार मर जा भोसरी Ah. <sighs> <sighs> मेरे को लगा आप उनका काम खत्म सब बच्चा खाली स्नाइपर वाला गांड में गांड में उंगली कर रहा था माधव से कब से बम फेंके है को दूसरा बम डाले लगा लगा डैमेज मिला उसे भोसड़े वालों को डैमेज मिला है मिला है या दूसरा लेट गया खाली आप उनका आप उनके पास ना ही अब कोई क्लू होल है ना ना ही नेट बचा है भोसड़े वाला का इंतजार करने के अलावा कोई आप उनके पास चारा नहीं है बाहर आएगा क्योंकि जोर है अपने पास और बाहर आएगा आप लोग लगा के जगह आ जाओ माधव चोर बन जा भाई इसी बात पर आप करो हमको लाइक और सब्सक्राइब भाई पहली बार हुआ है आप उनका भैया और रहू कितने किल हुआ है वो भी नाइन किल के साथ आप उनका भैया हुआ है इसी बात पर लाइक और सब्सक्राइब करो और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप उनको लाइक और सब्सक्राइब करो भाई क्योंकि आप ला सकेगा आपके लिए ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो आप लोग जल्दी से आना है लाइव यूट्यूब पर तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं बार बार बोल रहा हूँ लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपने किए हैं नाइन किल नाइन किल आपने साथ नहीं बढ़ा था भोसड़ी वाला मर गया पीछे से इससे बहुत बातें की आपने पर भोसड़ी वाला आपको से बात ही नहीं कर रहा था क्या बोलूँ मैं बात ही नहीं कर रहा था बहुत बादल था वो बंदा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना भाइयों बाय बाय बाय बाय